دا ګوره دنیا د دې پیار لنګ خلک شته د څه خلک شته دي څوک خراب دي څوک روغ دي څوک دا غږ دا خور لګي خبر نه به تیر سو چې څوک خدي څوک خراب دي اوس په ایرا منډي کې 50 50 روپۍ ناری وې کنه ناری وې دا خزه مونږ مونږ ایران منډي سل دل مونږ پښتانه مو خو هغه په دغه کې اوسېږو مونږ ایران منډي سل دل د ایران منډي ما چې ویل دي چې ما ویل دي چې 50 50 نو نو ما خو کومه بل خبره نه ده کړې زه خو یو حقیقت خدا دا زه یوازې نه سړی نه دا ټول رسنۍ په دې خبرې کوي دا خو ټوله دنیا کې دا چلیږي دا د په سعودي عرب کې چې خطاک ملک دی دلته په دوبۍ کې چلیږي بیا سعودي عرب ته راځي جان دا څه دا څه چې اول دی وی ورګه دا څه د مدینه ریاست ملک دا د تا ملک په لا اله الا الله باندې جوړ شوی د تا د تا ملک به د نړۍ سپیڅلترین قانون ولري ځکه تا ملک د پخپل کډې په نامه جوړ شوی ملک او مسلمانۍ دا بېلې بېلې خبرې دي. یو سړي ته چې مسلماني وي مسلمان هغه چاته ویل کیږي ځه بل ورکه ته زه به تا نه یو څو پوښتنې وکړم هغې نه به تیر سو قربان ته ماته دا مسلمان ته وایې مسلمان چاته ویل چه ته ویل کیږي مسلمان دغه دی چې بل پسې سپکه نه وایي بل ښځې ته په صحیح نظر باندې ګوري دا خو دنیا ده څوک به غله دي څوک به څه دا شته دی ایران منډه هم شته دی په غټو غټو دا دی سعودي عرب داسې ملک دی دلته له ځایونه سازوي چې پیغمبران پرې تېر شوي مسلمان چا ته ویل کېږي ورور جانه ته ما ته مسلمانیت کې خبرې کوې په پاکستانیت کې خبرې کوې په انسان په څه شي کې ما سره خبرې کوې چې زه تا نه مخکې سوال وکړم د سیم شته لکه ستا په رنګ خدای پچاس قرآن ته پچاس وګوره د یاد دی سعودي عرب نه دی ها ورور جانه لږ لرې لاړ شه درس ووایه لږ زری مسلمانیت په باره کې څه زده کړه لږ د انسانیت بیا راشه بس د د ایران منډۍ خبرې تاسو ته ډېرې لرې دي دا تا په د تا ذهن په ده باندې رسېږي هم نه ته ته ته تر ایران اوسه منډۍ پورې ته موږ ته تر اوسه کوو پورې ته تر کانکریټه اوسه منډۍ پورې موږ ته مسلمان کوو نه پېژنې چې مسلمان چاته ویل کېږي ښه فکر وکړو څو مسل کاله د عمر ده زما ای اټای اتش کاله عمر به اټای از دی ویل خو اته وشت او وختلې ته په اته وشت کلو کې تر اوسه خبر نه چې مسلمان چاته ویل کیږي مسلمان بس چې کلمه ویلې هغه ته مسلمان وای نو نو لا اله الا الله محمد رسول الله چې هغه ویل هغه مسلمان دی بیا ارچا بیا خپل اوس چې چا ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مسلمان شو بس هغه وو یو ایمان راوړي په هغه باندې مسلمان ورجانا ورجانا مسلمان اول ته مسلمان خبره زده کا هر کله چې تا ته صحیح مسلمانیت زده وای تا باندې والا اس کله د پاکستان دولت ملاتړ نه کاو خپل مراتلې تا به ویل چې هو دغه دغه پاکستان دولت چې دغه شی دولت ده مسلمان هغه چاته ویل خزه تا توس د مسلمانو د د اسلام ترمنځ او د د مسلمانیت ترمنځ باندې فرق وکړم اسلام سره وی غاړه خودلو ته درېږي کی اجازه راکړه چې زده کې کني زده کې وای وای وای وای خود د تا خپل هم زده نه دي ما ته اجازه راکړه چې زه درته اوس وایم چې تیر زده کې که چا زده نه یو څوک نور هم زده کې صحیح ده بس چې دا د چا یې زده یي که نه و هغې ته مونږ وګوره په ګډو وډو روان یي که نه نو دا نه یې زده کړي ته ښه خو یې تا زده نه ده او ځکه ما تا هلته لګیا یې زه تا ته د اسلام قاعدې ښیم اوس ګوره خپله د پخوا کیورا منډۍ درګرده چالانه ده تا ورته سر چټ کړی ده ته وایې چې په سعودي عربستان کې هم سته ده ته سعودي عربستان څه کې ته د سعودي عربستان په خوره کې وسیږي کته د افغان ته د پاکستان ته سعودي سعودي عربان عربان خو درګړ د انډیواله خزي خرسیم خزي انډیواله لاندې باندې نیم کې د خزو معاملې کې عربان په نړۍ کې مرتګاوان خلک دي آیا ته ماته دا وایې چې ته مغه مغه سطح باندې زی ورکه قربان قربان منګه مزدورای لراغلی زم پښتونې ما دا علاقې زه پاکستان تو زه تا نه پښتنه یو پښتنه کوم مومند جنسي کې یونیورسيټي شته ده څو لکه کسان په مومند جنسي کې اوسېږي په مومند جنسي کې هر څه شته دی خو د غم شته یونیورسيټي په مومند جنسي کې شته ده یونیورسيټي په انتون شته پېښور کې شته دی کنه دومره لره خو نه پېښور کې څه کوم ته صوبه ته جنسه محمد دین جنسه ته یو جنسه ته یو صوبه ته شپږ لکو نه زیات پښتانه اوسېږي تا ته ولې یونیورسيټي نشته ته ولې پېښور ته بځې ولې بځې کلی په کلی کلی په کلی باندې سکول دی بیا چې لږ مزل کالج دی دا کلی راته زه درته د جنسي خبرې دا په مومند جنسي کوم دا ماته وایي هغه کوي ګوره رورجانه خدا تا ولې مکتب نه ګوره ما مکتب کې نه دی ویلم که نه نو دومره خو پوهېږم که نه چې دا مثلا ولې نه ده ویلی ګوره ستاسو ولې نه ده ویلی مکتب دې ولې نه ده ویلی ما ته وایه مکتب مکتب مکتب مې ولې نه دی ویلی بس که ویلې مې دغه کومه پورې مې ویلې و اتم پورې مې ویلې د دغه نه ویلې وای نو سعودي عربستان کې به اوس په سعودي عربستان کې به څوک پروت و کپیل سره به څوک یو ځای کته مکتب کته مکتب وې په پنجاب کې به د پنجابي کچره څوک ویسي ګاډي والا اگر څه کچره نکال ورجانه تا ته چا مکتب په مدرسه کې تاسو مدرسې جوړې کې ګوره قربان تاسو مدرسې جوړې کې د پاکستان په نامه چې چا خبرې کولې تاسو راځي خاري د مرګ په کوي یو ملت یو ملت زه په دلته په ریاض کې مکان زه د قسم خورم په لا اله الا محمد رسول الله چې راغلې ما دا لږ مکتب ویلې دی کنه د افغانستان د قوس کسان غوري دي لس چې د دکانونه دی غوخه د ارس دي هغه خپل دکان دغه کوي ما ته وي یاره ته په دې حساب باندې پیږي او په موږ باندې د سیقین او دومره دغه ساتي کنه نو کار دی چې زه خو دا نه وایم چې یاره دا لکه دا تاسو چې دا څو کسان تا نه بل سوال کوم زه ورکه تا لپاره نشته د یونیورسيټي تا لپاره نشته خیر ته مو من د جون سیم وزیرستان کې به څومره کسان اوسېږي څنګه په وزیرستان کې به څومره نفوس اوسېږي څومره خلک به عوام به اوسېږي تاسو عوام ځکه تاسو په پښتو نه ده زده افغانستان کې وزیرستان کې اوسېږي ډېر اوسېږي بس څومره چې په دې خو په مومند او د افغان یونیورسټي نشته ده ها نشته دی هغه ځای پښتون سبق وای نه بس او څه کوي هغوی سبق وای نه که ساز او لکیم وای نه بس زیس تخت یا چېرته خپل مزدوریان له ته پته ده تا جوړ تګړه السلام علیکم سید د ښه ده الحمدلله خپله ښه یې ښه یې برابر یې ښه پښتون درس نه وایي زه خو پښتون یم زه خو درس وایم ته څنګه وایې درس نه وایې ما څه درس دی ویلی دغه پښتو دغه دې زده کړې ده او چې درس دی ویلی وی ته افغانستان کې ولې په کار نه راځې ته خو بار چې یې نو د موږ دغه بار ستا دغه درس نه څه پیدا شو درس چې وې درس خو پيسو د پاره چې وې نو مونږ پيسې دلته هم ګټو څه کوو چې وې دغه لږ ډېر هم ویلې دغه ډېر ته چې درس دی ویلې د افغانستان کې ولې په اسمان او ځمکې فرق ده دا اوس ته ته ایمان او اسلام نه پیژنې زه دواړه پیژنم دا اوس ته اجازه راکړه دا اوس به دا اوس به چې یو راز په پاکستان باندې زه چې ما په پاکستان باندې رااله په ایماندارۍ کې ځان مم کوم ورګه چې زما په پاکستان باندې رااله غلی سه چې زما په کافي چې په زما په پاکستان باندې رااله زه به د دې نه ایسته لاړ شم ځان به مړ کوم په خپل ملک باندې ته د غلطه نه استه او افغانستان دې نه دا هم پاکستان دی د پاکستان پېښور نه ښه ډېر ښه دا ایرا منډۍ کې ولې جنکې پچاس پچاس باندې جسم نو دا ته پوهې که افغانۍ دی چې نه راځي ایرا منډۍ ته که نو ولې راځي افغانۍ دي بلکل افغانۍ دي ښه ډېر ښه په کومه ژبه خبرې کوي په پښتو ژبه خبر کې پر کومې ژبې ته راګیا یې تا د کله مور نه پښتنه کړې چې ته سوګې ته د مور نه پښتنه وکړه چې دا لور دی ویلې لګی نه هیره منډه یې ته ګوره زه تا نه سوالونه کوم زه به د ویډیوګونه وخایم زه به د ویډیوګونه د ماجر وخایم تا به ورته وی تا به تا به تا به خپل مور ته ویلی چې ته ته یو ځای الحمدلله مو مور دار بی عزت نه ده ای تو د مور و د خور غوندي ګوره زه تا نه صرف پښتنه کوم ای تا مور ته څوګه چې ته ونه پښتنه کوي پنجابي ده که پښتنه ده ته څوګه ته د اول خپل خور نه پښتنه کوي چې هیره منډي ته ولې زی ته سوال ته جواب یا یا یا یا یا ګوره اول خو د پچاسی اولاد چې دلته راځي زما لایف دلته به غوږ دی خبرې ته که نه سپیانو غوندې به راځي نه او که چېرته راځي بیا خبرې ته به غوږ دی خوره د تا که چېرته په مغه خوره کې افغانان مو اوسي دا کار وکړي خوره خو ستا خوره ده صحیح ده الحمدلله ملک خو ستا ملک ده صحیح ده الحمدلله تا غوانې غلام نه یم او هغه ورته چا ورکړي دي دغه دغه دغه هیرا منډي ته قانون قانون د قانوني جوازونه ورته چا ورکړي کم کم هواد کم قانون ورته ورکړي په افغانستان کې نشته منډي بګرام د 85 اولاده چې کله مې سوال کو سوال جواب راکوه یان چې په افغانستان کې منډي نشته دا ګوره د پچاسي اولاد چې مې درته ویل چې سوال مې درنه کاو د پچاسي دا چې افغاني خور دی پوهه لګه چې ناراضي را منډي دا کټ مې کا خو هیرا منډي دا خور دی پوهه لګه چې ناراضي هیرا منډي دا ته تا ماجر دي تا ګیلم جمع دي تا پارسیوان دي پکې د ماجر بچیا د روس الوا دا خدای دې کی چې هر ځای نه بنګال پښتون توهین ما کوا ملک ستا ملک دا الحمدلله مردګا به ته کنه مردګا د مور دی دا نه خو مردګاوان خو تاسو واستي خو کارونه خو تاسو کوی ملک خو تاسو ته ویری هیره منډه ما خبره وره ما خو ته هیره منډه باندې نیو کې ورګه ته د ماجری پوی کچ ناراضی کنه چې د پنجابیان په نخیږي کنه نو ولا چې دا خو د غیر دا خو دا خو د ډیره ډیره ډیره ډیره د بیغه ته په روپا کې ناس ته په روپا کې ناس ته په خپل خور باندې دراغه نشته چې مانېږي ته د خور نه خبرې سته کوي اوس چې د تا خور رنډي خاني ته زی زما خور چې او کې امریکایانو فاجوان لپاره ته غوخونه یو خلې نه مو ته وخت په غوخونو خلې کې به ورکاولو ځکه به نه ځي داسې ماته کور سره به زما کور دي په پاکستان کې الله د اوسه بې غیرته چې ته کومې به رنډې مور راوړې زه تا ته دا وایم ته ګوره کنځلې مه کوه تا تاسو مردګاوان هستې مردګاوان ته سره مسلمان نه ته سره انسان نه مسلمان چې شته وي ته ما ته تعریف کوم مسلمان تو باندې سړی دی لکه ته ته ما ته د 85 اولاد ته ما ته چې چشته وای دا دا خور ته دی وای خور ته دی وای چې دا ریټ لګ زیات کی د 50 نه شه سو چې کی خور ته دی وای دا زه تاسو ما چې چې شي ګوره دغه تاسو دلیل د تاسو 50 اولاد مسلمان تشته وای مسلمان تو ونه سړی دی لګا ته یې کنه ته یو مسلمان ما ته تعریف کې چشته وي د 85 اولاد ته د کند بزرګ بچی رغله چې ته ونه مسلمانې دو تعریف غوړي ته څوک یې خدا زنو زنو بیا د پچاسی اولاد څه کو نه راکې ته څوک یې خور دې پویګا خور دې خور کونه دې شکیږي وې زنګ وې د پچاسی اولاد پنځه خبرې مزده نه دي تاسو انتحاریانو نسل استئ تاسو تاسو د ایرا منډي نسل استئ د تاسو تاسو تاسو نبیره خراب نبیره ده تاسو په کونه ورکولو نه شرمېږئ د تاسو خزې نه شرمېږي د تاسو مشران نه شرمېږي یقین وکړه نه شرمېدل ځکه نه شرمېدل ځکه نه شرمېدل په لوی لاس باندې عافیه صدیقي امریکایانو ته په لاس ورکړه ټولو مشرانو مو ټپ ټپ کتل دا د پاکستان څومره عوام ټول عمر سترګو ټیټې اچولې امریکایانو ته خزه ته وړل انډیواله ویوړل امریکا ته تاسو ځکه نه شرمېږئ چې انډیواله ملا عبدالضعیف سلام مکنلوس سه یو پښتون مسلمان مو چاته لاس ورک امریکا ته تاسو د پیسو خلک هستئ د پیسې خلک هیڅ کله نه تاسو ماته د مسلمانیت خبرې مو کوي تاسو ته چې چا پیسې درکړي تاسو د هغه ځامن یاست ګوره زه ته خبره وکم زه د پاکستانیانو د پښتنو خبره کوم دغه ستا خپل دی خو د دې خلکو له څړه دی کنه هغه لکه دا خو ستا په افغانستان را لکه په پاکستان را لکه په ارزه باندې را لې خو لکه نمړې دا غوي دا دغه ده د تاسو پښتون نسل ټول ګدړاګان سول دا اقبال په لازو ګوره کې مو دې کار کوي وګونی سا شمس شمس سلیما دی چې په تنه دې نه بځي کنه چې څه په دې دې په غوړ کې چې کاکا زوی دې پکې هغه ټول ګدړاګان نه دي هغه ګوره بل ورځ واده کوي انډیوال هلته ځامن ګرځي هغه له شوقه کونې ورکوي ګوره ستاسو دولت کونه ورکول غني ستاسو دولت زنا کول ستاسو دولت لواطت کول دا هیڅ کوم عیب نه ما ګڼي دولت مثلا درګر د چې پکې هر ما څوک خپل کارونه کوي کوي اوس ما ګوره دولت هغه سړی چې ودرېږي چې زحمت باسي یو سړی ما چې دولت انډیوال چیرته چیرته چې چیرته چې ځي زحمت باسي هغې نه ولې نه ځي هلته یو دقه انډیواله خپل ځان س- ز- درګر ده په دې اقبال پلازه کې وګوره په دې خواجه سرای کې وګوره دا تکړه تکړه د سواتو د کالامو د چارسدیو د منګا د دغه جنونو تکړه تکړه ځوانان دي خه خه ځوانان دي داسې نه چې زکان دي زی بیا د دې ما فی سلو 200 روپۍ باندې امان ده معاملې کې انډیواله بیا بیرته راځي په کور کې اولادونه هم لري دا یو حقیقي خبره ده که نه ده ګوره دا خو ځان له په پاکستان کې نه دی دا خو په افغانستان کې مشته دی فرض دی چې وایم دا افغانستان زه چې وایم دا چې یو دا نه وخت ته ما ته یو دا نه په افغانستان کې وخیا یو ځای ماته وښیه چې په پاکستان کې د ایزکانو اډه یې ماته یې وښیه ماته یې ویډیو وښیه چې دغه اډه ده او په دغه ځای کې موجوده ده او دغلته ایزکان دي ایزکان نه دي سړیان دي راځي ځان نه ایزکان جوړوي وروره ته ما نه ځان چی شته پټه دا خو تا ته معلومه خبره ده ما ته معلومه خبره ده چې تاسو الکان زیاتره انډیواله اوس ګوګل کې سرچ وکوه زه نه کوم تی وکوه چې وګوره انډیواله د سکس فلمونه په ګوګل کې په 2000 په دوه زره او مثلا یوویشتم کال کې چا کتلي دي؟ پاکستان هغه هم کوم فلمونه چې ښځه په ښځه نر په نر باندې ګوګل تا ته ښه ګوګل یې تا ته بیانوي ګوګل درته ټول شی درته وایي اوس ګوره ته څنګه دي ګوګل ته څنګه دي یو ګوګل کې د اې مسلمان ناست یې. ګوګل کې هغه ته هغه مولا ته هغه ورکه هغه لنډي مولا باندې او څه سل افغانو نه زیاتې راڅملولې دي که تا د تا افغانین ول د په ایماندارۍ کنه چی ما څه ټیم تیر کړی دی چی د چی چی د نوم ته به وای چی دا خدای مسلمانان دی که دا څه بلا ګان دی خپل په ایمان د ته وایم ګوره دا زمنګ په علاقه کی مونډه کی په مومندو کی یو سړی راغلی او څه نه د خدغه د یو سړی راغلی او افغاني او کوچین او پاکستان کې اوسېدل او هغه هغه سړی مړ شو به رسو ډیر وخت بعد خلکو هغه قبر نه بچغه راوتل خلکو ول چې دا ولی به چې هغه خزه لورغلې ول چې زه خزه نه مزه د دلوري ما خو بس منګ هم د قرنګ وی جګړو کې راکوز شو او دا غینه دی خو بس دا ما ته بس هم د دغه خپل لوري خزه کړي و ویش نو دغه افغانستان